وللحديث أكثر حول الأسواق العالمية ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان سيد سركيس تشبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة ايكويتي جروب أهلا بك معنا سيد سركيس آه، يعني على ما يبدو بأنه الرئيس ترامب آه، كان طمأن نوعا ما الأسواق بأنه يتم السيطرة على آه، فيروس كورونا الصيني بالولايات المتحدة والتي سجلت حالة واحدة حتى الآن هل تعتبر كافية بالنسبة للأسواق حتى لا تتأثر ربما بهذه الموجة اللي عم نشوفها هبوطية والإغلاقات اليوم يمكن للأسواق الصينية كانت متراجعة بقرابة 3% هل تطمينات ترامب كافية برأيك للأسواق الأمريكية؟ آه، بداية آه، أفضل أن ننظر إلى تأثيرات هذا الفيروس على السياحة في الصين وأولا سوف ننظر إلى أن الصين تشكل أكثر من 19% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي كما أن السياحة تشكل حوالي 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني فحتى لو كان انتشار الفيروس محدود واقتصر على الصين فقط فهنالك تاثيرات كبيره جدا على السياحه وخصوصا في هذا الموسم الذي اعتدنا ان نرى فيه ارتفاع ملموس في السياحه الخارجيه وكذلك الداخليه في الصين فانتشار الفيروس ليس هو بحد ذاته المشكله بل تاثيراته على ثاني اكبر اقتصاد في العالم وهذا ما تتجاوب آه، عليه الاسواق الماليه حاليا لكن نلاحظ ان هنالك تباين في التجاوب فالاسهم في اسيا تتحرك هبوطا بشكل اكثر وضوحا مما هي في الولايات المتحده الامريكيه او عده دول اخرى فلذلك ربما يكون الأسواق المالية حاليا تتحرك بالفعل ضمن اتجاهات هابطة متأثرة في توقعات انخفاض في السياحة بالصين وبالتالي على الناتج المحلي الإجمالي الصيني لكن بشكل عام ربما تبقى الاتجاهات الصاعدة على المدى الأبعد قليلا قائمة وما نشهد حاليا موجة جني أرباح طبعا استحثتها الأنباء التابعة لفيروس الصين وتفشيه أيضا في بعض الدول حتى ولو كان آه، بشكل طفيف نعم طيب آه، دعنا نتحدث سيد سركيس على التأثير في آه، أسواق النفط و يعني هذا الموسم تحديدا يشهد ارتفاع في الطلب على وقود الطائرات نتحدث عن ثلاثة مليارات رحلة طيران معظمها طيران داخلي طبعا داخل الصين في موسم العطلات الصينية آه، هذا الطلب إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على أسعار النفط يعني ربما جولدمان ساكس يتوقع يمكن أن يتراجع النفط بحدود ثلاثة دولارات في الحقيقة بالفعل هنالك تأثيرات كبيرة على أسعار النفط والطلب العالمي على النفط فالصين تعتبر من أول الدول التي تستهلك النفط في العالم وحاليا توقعات انخفاض الطلب على وقود الطائرات إلى جانب حتى الرحلات الداخلية إن كانت بوسائل النقل أو بالسيارات فهذا سيخفض الطلب المتوقع على النفط في الصين داخليا ولا نريد أيضا أن نهمل حقائق ارتفاع الإنتاج الأمريكي لمستويات قياسية إلى جانب بعض التصريحات التي صدرت من مدير إدارة آه، الطاقة الدولية والتي أشار فيها إلى أنه يتوقع فائض مقداره مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من هذه السنة وهذه الظروف مجتمعة تضغط بالفعل على أسعار النفط وربما تتسبب في مزيد من الانخفاض نعم اليوم يمكن الانظار ومستثمري الذهب يبقون آه، يعني يبقون اعينهم يمكن على اجتماع البنك المركزي آه، اللي راح يكون لاول مره مع كريستين آه، لاغارد سيد سركيس مع هذا الاستقرار اللي عم نشهده حاليا على اسعار الذهب برايك ما هي الخطه او السياسه النقديه التي يمكن ان نراها من كريستين لاغارد هل سنرى اي عمليه تغيير ربما في اجتماعها الاول؟ بالنظر إلى وضع الاقتصاد الأوروبي خلال عام 2019 وخلال آه، البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا نلاحظ بأن البنك المركزي الأوروبي ربما سيكون مجبرا لاتخاذ إجراءات تسهيلية لدعم وتحفيز الاقتصاد إن لم يكن في هذا الاجتماع فربما تشير إلى تدخلات قريبة من البنك المركزي الأوروبي وبالتأكيد توجهات أسعار الفائدة تحرك اسعار الذهب وربما تستفيد اسعار الذهب في حال تم اقرار سياسات تسهيليه كبيره في البنك المركزي الاوروبي لكن ايضا لا اريد الاهمال بان المتداولين حاليا يفضلون التداول واتخاذ مراكز ماليه عندما يتعلق الامر في اصول الملاذ الامن في انواع متعدده من السندات لذلك الاتجاهات الصاعده من الممكن ان تبقى محدوده على اسعار الذهب الا طبعا اذا حصلت مؤثرات حقيقيه قادرة على جعل أسعار الذهب تخترق مستوياتها الأعلى التي تحققت عند المقاومة هذا الأسبوع حول 1567 دولار للأونصة نشكرك سيد سركيس تشبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب كنت معنا مباشرة من عمان